Wir müssen uns unbedingt nicht nur anschauen, wie sind die Schulden des Staates. Wir müssen uns anschauen, wie sind die Schulden des Staatssystems, der Bürger plus Staat plus Industrie. Und diese Schulden gehen von Beginn einer Währungsreform beispielsweise exponentiell nach oben, ohne Unterbrechung. Selbst wenn der Staat in einem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt hat, gehen die Gesamtschulden weiter hoch, weil es in der Phase andere aufnehmen. Und diesen Kreislauf können wir nicht durchbrechen. Exponentielles Wachstum in diesen Schulden Wer exponentielles Wachstum versteht, der weiß, dass das unvorstellbare Dimensionen annimmt. Ja, bräuchten wir dann eine neue Währungsreform? Es Dann kommt immer. Ja. Wir haben, es gibt kein System wie das unsrige, das über Jahrhunderte funktioniert. Es kommt immer in gewissen Zeitabständen zu einer Neutralisierung von Schulden, indem ich Guthaben neutralisiere. Mhm, mhm. Entweder über Inflation oder über eine Schuldenstreichung mhm. oder über steuerliche Geschichten. Zwangssteuern auf hohe Einkommen. Und an diesem Punkt sind wir angekommen. Die gesamte westliche Welt ist so hoch verschuldet, wenn wir das gesamte System schauen, nicht nur den Staat, da ist schon schlimm genug, so hoch verschuldet, dass es nicht mehr tragfähig ist. Da sind so viel Zinslasten und Kapitallasten drauf, was jeder Bürger erwirtschaften muss. Das schaffen wir nicht mehr. Der Staat ist überfordert, die Menschen sind überfordert. Wir sind an dem Punkt, an dem diese Neutralisierung von Schulden und damit gleichzeitig Neutralisierung von Guthaben ansteht per Inflation, per Schuldenschnitt in Griechenland oder per Steuer. Alle drei Dinge liegen momentan auf dem Tisch und werden diskutiert. Also ich sehe, dass ja, wir das lösen können. Und ich bin mir sicher, dass man Schulden auch zurückzahlen auch. kann. Nein. Das muss schließlich jeder einzelne Mensch, Nein, jeder Mensch muss seine Schulden zurückbezahlen. Ja, genau. Und das muss genauso für einzelne Menschen gelten wie für Firmen, aber auch für Staaten, weil sonst ist es wirklich das Prinzip nach mir die Sinnflut und dann nimmt ja niemand mehr ja, Verantwortung. Aber das ist die Konsequenz. Genau, das ist unser Das, das, das genau. wir können Schulden nicht zurückzahlen. Aber jetzt, aber jetzt Doch, natürlich. Nein. Aber was wichtig ist, wir sind an einem Punkt angelangt, den wir seit Jahrzehnten nicht mehr haben. Die Politik, die Menschen da draußen hinterfragen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder das System. Sie sehen, dass das, was wir haben, es war jetzt nicht katastrophal schlecht, es war ganz okay, aber es geht noch verdammt viel besser. Mhm. Und jetzt müssen mhm. wir die Scheuklappen wegnehmen. Jetzt müssen wir alle kritischen Geister, alle klugen Köpfe mhm. zu Wort mhm. kommen lassen und müssen versuchen, die Stellschrauben so zu verändern, dass wir dieses System, das gar nicht so schlecht war, noch besser machen. Mhm. Es nutzt nichts, alles komplett umzuwerfen, das Geld abzuschaffen, komplett neue äh, Systeme aufzubauen. Die meisten Menschen haben ihre Jobs und sind froh, wenn sie halbwegs stolperfrei mit der Situation klarkommen, mit ihrem Leben klarkommen, den kannst du nicht von jetzt auf gleich ein komplett neues Wirtschaftssystem überstülpen. Ja. Das da muss sukzessive sich entwickeln und wir müssen jetzt sehen, dass wir jetzt ein Utopia bauen, wie es ideal sein könnte ja. und jetzt überlegen, was können wir als wichtigste Schritte machen, um dem näher zu kommen, ohne alles kaputt zu schlagen. Und ich glaube, da können wir die Leute mitnehmen und da müssen wir alle Geister wecken, da müssen wir alle Kreativen zusammenrufen und auch konträr diskutieren, so wie wir es hier machen. Das und das ist, so ja. und das ist gesagt haben.